अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे आज मैं तमाम दोस्तों को जो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ वो ये है अल्ट्रा आईएसओ के बारे में कि अल्ट्रा आईएसओ को कैसे यूज़ किया जाता है काफ़ी दोस्तों की भी फरमाइश थी कि आप अल्ट्रा आईएसओ के बारे में कुछ बताएँ तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अल्ट्रा आईएसओ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कोई भी अपनी फ़ाइल उसको कंप्रेस कर सकते हैं और आपकी वो फ़ाइल कभी भी वायरस उसको अटैक भी नहीं कर सकेगा और ना ही वायरस उसको कोई डैमेज कर सकेगा तो आएँ उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ मेरे पास ultra I S already download में पड़ा हुआ है तो मैं आपको इंस्टॉल करने का सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ ये देखें ये मेरे पास पड़ा हुआ है आप अल्ट्रा आई एस को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको मैंने ओपन किया ये इसकी एक्जी फाइल है इसको आप रन कर लें ओपन कर लेंगे आप यस करेंगे यस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करके मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए वो मुझे ये लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये देख रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट आपने यहाँ से ये तीनों ऑप्शन चेक रहने देने हैं आपने इसको नेक्स्ट करना है इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा ये देखें जिस तरह मैंने इसको लॉन्च किया तो मुझसे तो इसलिए नहीं पूछा इसलिए कि मैं ऑलरेडी इसको रजिस्टर्ड कर चुका हूँ ये देखेंगे this product is authorize to A B C three लिहाजा आपके पास ये रजिस्ट्रेशन पूछेगा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ये की जैन पड़ी होगी ठीक है आपने ये की जैन का यूज़ करना ये इसको आप ओपन करेंगे तो आपका मेल और इसका पासवर्ड वो आपको देगा आपने जस्ट उसको वहाँ पर ओके करना है ये याद रखिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त इंटरनेट को डिसकनेक्ट रखना है जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का आइकन डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा अब इसकी पहचान क्या है कि आपके कंप्यूटर में अल्ट्रा आई एस कहाँ पर आया है और कैसे चेक किया जा सकता है उसका तरीका ये है कि आप जिस पी को ओपन कीजिएगा और अगर विंडो सेवन यूज़ करें तो माई कंप्यूटर लिखा आएगा या विंडो एक्स पी तब भी माई कंप्यूटर आएगा अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अल्ट्रा आई आया मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास भी ये शो हो गया ये देखिए जी ड्राइव जो है वो मेरी अल्ट्रा आई ये डी वी रोम मेरा लगा हुआ है और ये जो है ये डी अल्ट्रा आई की ड्राइव बनी है अब अल्ट्रा आई को यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अल्ट्रा आई हमेशा आई फाइल्स को डिटेक्ट करते हैं आईएसओ में ये देखें जिस तरह के मैंने ये फाइल बनाई है इसकी पहचान ये है कि कुछ इस तरीके से आपके पास आइकन शो हो जाएंगे उसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ देखें ये फाइल है मैंने इसको अल्ट्रा आई बनाना है तो इसको ये देखें add to web development dot I मैंने इसको आई बना दिया ये देखें मेरे पास सेम फाइल आ गया आप इसको ओपन करने का तरीका क्या है आपने जस्ट इस फाइल पर राइट क्लिक करना है अल्ट्रा आई पे आना है और माउंट टू ड्राइव जी ये आप देख रहे हैं इस पर आपने क्लिक कर देना है आप माई पी ओपन करेंगे तो आप ये देखें वेब डेवलपमेंट के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई थी ये जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप में तो ये वेब डेवलपमेंट की फ़ाइल यहाँ पे आ गई अब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखें जो फाइल्स इसके अंदर हैं वो यहाँ पे हमारे इस फोल्डर में भी तो होंगी जो फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है ये देखें ये और ये तीन फाइल्स हैं और इधर भी यही तीन फाइल हैं लेकिन इनके इस्तेमाल का आपको ये बेनिफिट है एक तो ये कंप्रेस हो जाती है और दूसरा आपका कभी भी ये कोई फाइल डैमेज नहीं होगी उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल छोटा सा आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको सबको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मज़ीद किसी किस्म की कंप्यूटर्स की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे इनबॉक्स करें इन मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई करूँगा इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़